Oh. Salut tout le monde Alors, euh, je m'appelle Déo, bienvenue sur ma chaîne déjà. En fait, moi je me suis dit, aujourd'hui ce serait peut-être intéressant de vous faire un petit tuto. Parce que hum, je me suis rendu compte en regardant cette chaîne que je n'ai jamais fait de tuto, en fait. Euh, chose que je faisais avant, mais c'était sur une autre chaîne que j'ai supprimée depuis. sur celle-ci, j'ai jamais fait de tuto. Donc, euh, ce serait peut-être intéressant de faire des tutos sur cette chaîne-là. avant, je faisais des vidéos de beatmaking. C'était euh, des vidéos comme ça. Donc, en dehors de, ces vidéos-là, je, n'ai jamais fait de tuto en fait. Donc je me suis dit que voilà, ça, pourrait être intéressant de faire euh, des tutos sur cette chaîne. Euh, au lieu de faire des vidéos comme je faisais avant, c'est-à-dire que voilà, je, me filme et je, compose et je coupe la vidéo. là, je vais plutôt composer en me filmant, oui, mais en vous expliquant aussi euh, voilà, ce que je suis en train de faire. Euh, comme ça, ça, vous pouvez voir un peu comment je m'y prends. Donc du coup, en fait, si vous êtes intéressé par la composition musicale d'une manière beaucoup plus avancée, si vous êtes intéressé par la musique assistée par ordinateur et que vous voulez une formation beaucoup plus pédagogique, on va dire, beaucoup plus euh, complète. Hein. Euh, du coup, retrouvez-moi à l'établissement IHP Art Media. En fait, c'est une école euh, d'audiovisuel située à Casablanca. Donc, ce que je vais dire là, c'est valable seulement pour ceux qui habitent au Maroc. Si vous êtes donc intéressé par la composition musicale, rejoignez-moi donc à l'établissement IHP Art qui est une école d'audiovisuel dans laquelle j'ai étudié moi-même. En fait, j'ai étudié là-bas l'image, j'ai étudié euh, montage vidéo, la prise de vue, la photographie, quoi des effets spéciaux, euh, le scénario, faire des films, euh, tout ça. si ça vous intéresse, retrouvez-moi là-bas. Il y a mon compte Instagram, enfin le lien vers mon compte Instagram dans la description de cette vidéo. Donc du coup, si, si jamais ça vous intéresse, contactez-moi sur Instagram, je vous envoie l'adresse et voilà. It's Deo Master. Alors ici, aujourd'hui, on va commencer par un truc. En fait, là, j'ai préparé une session sur Studio One c'est le logiciel avec lequel je, travaille le plus souvent pour composer, pour mixer. Euh, j'ai préparé une session, en fait, je, ne sais pas encore ce que je vais composer, mais j'ai juste préparé euh, des, pistes, hein, euh, juste pour éviter le temps de chargement, parce que, en fait, quand on utilise des, plugins comme Contact et qu'on a des banques de son assez longues, lourdes, ça prend assez de temps, ça prend beaucoup de temps euh, le temps de chargement et ça va faire des vidéos qui sont un peu trop longues. Si... Sauf si je coupe le temps de chargement, peut-être. Avant de continuer, euh, je vais vous dire un truc. Dans, ces tutos-là, je vais vraiment pas m'attarder sur des, des, explications, à vous expliquer c'est quoi une snare, à vous expliquer c'est quoi l'arrangement, à vous expliquer euh, c'est quoi le midi, pourquoi quand on joue, euh, l'information se transmet, euh, comment elle fait pour se transmettre dans un câble. Et... Non, je ne vais pas vous expliquer tout ça. Je ne vais pas vous expliquer toute la partie théorique, pédagogique, tout ça. Je ne vais pas vous expliquer ça parce que c'est pas vraiment le but de cette vidéo-là. Euh, le but, c'est je compose et je me filme et je vous montre. Voilà, c'est tout. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez donc des cours beaucoup plus approfondis, beaucoup plus complets, retrouvez-moi donc à l'établissement IHP Media et inscrivez-vous là-bas et voilà. Donc on va commencer. Alors là j'ai donc ma session Studio One, j'ai préparé des drums qui sonnent euh, comme ça. Ok. Voilà, j'ai quelques drums. Euh, j'utilise euh, Impact. C'est ça Impact. Donc voilà, mes drums sont assignés à des pads. J'utilise un petit contrôleur alexis V25. J'ai un autre contrôleur là de 49 touches, beaucoup plus grand, mais euh, je préfère utiliser celui-là parce que hum, j'ai pas vraiment envie de jouer comme un pianiste en fait. J'ai envie de jouer comme un beatmaker. Et si je joue là, je, avec le grand, je sens que je vais jouer trop euh, pianiste. Et ça, ça influe aussi la, manière de, composer en fait. Donc là, j'ai des 808. Ok, j'ai quoi d'autre J'ai euh, des ça ressemble à un balafon en synthétique. J'ai une flûte. J'ai euh, un piano euh, qui sonne comme ça. C'est juste expand euh, en fait le piano. C'est ça le piano. Que voilà, j'ai assigné à une reverb. voilà et ça donne un son assez euh, atmosphérique. Donc voilà. Avec j'ai une guitare aussi là que j'ai préparée. Voilà donc euh, voilà. Ça c'est juste euh, c'est une guitare c'est il a Ifimov je crois. Voilà donc la guitare que j'ai c'est ça. Ça je vais l'enlever parce que je sais plus où j'ai ça, voilà. Ok, alors donc voilà ma guitare. Je ne sais pas vraiment ce que je vais composer, comme je viens de le dire. Euh, là, c'est juste... Voilà, je vais faire un truc au hasard. Euh, j'avais vraiment pas d'inspiration, en fait, en réalité. Donc euh, voilà. En général, quand je commence à composer, je, commence avec, des... avec une mélodie. Parce que c'est la mélodie, moi, qui me permet de construire, en fait, tout le reste de ma musique ça, dépend. On peut commencer avec des drums, mais c'est mieux de commencer avec des mélodies. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, en fait. Donc voilà, je vais chercher une mélodie. Euh, et en général, je commence par un son de piano parce que c'est... Voilà. Euh, ouais, on, va jouer un truc en ré mineur, vu que j'ai vie est assez court et que je veux jouer avec mes deux mains, le piano. voilà. je cherche encore l'inspiration. ça pourrait être intéressant si je fais euh, une suite comme ça peut-être. Le tempo, euh, ouais non, le son c'est non, on va mettre 90. Euh, Je sais pas, j'ai peut-être on va faire un truc. Ouais, on va faire un truc peut-être un peu afro, afro, euh, afro beat, euh, afro dancehall, un truc du genre. j'ai une boucle. Euh, j'ai une petite boucle de 4 mesures à peu près. Ouais. Donc voilà, on va quantifier tout ça déjà. Parce que c'est pas de la musique live, enfin c'est pas de la musique euh, réelle, enfin euh, acoustique live. donc du coup c'est électronique, donc du coup parfois les pianos sont très, très quantifiés. non par contre la quantification c'est pas ça ça. Voilà. Voilà, voilà. Ok, ok, alors. Quand on a trouvé une mélodie, du coup, en général, on fait des drums, en fait. tout ça aussi. Ok, euh, après ça on fait quoi on, rajoute des, des hats. Hein un truc assez basique. On va faire un truc basique aujourd'hui. ça aussi, parce que c'est super pas quantifié du tout. Ouais, euh, je sais pas. Euh, après ça, en fait, il y a un truc sur, sur euh, Studio One qu'on peut faire, c'est faire ça, clic droit, et on clique là sur ventiler toutes les pistes. Donc du coup, ce qu'il me fait, c'est qu'il sépare en fait euh, toutes les instances que j'ai jouées, donc le kick, la snare et tout ça, il me les sépare. Et donc là, j'ai voilà, j'ai des drums déjà séparés en fait. Et du coup, je peux enlever euh, le kick, je peux changer le kick, je peux faire ce que je veux. Bon, en fait, l'objectif, c'est de faire à ce que cette vidéo ne soit pas trop longue. Donc, euh, vous allez remarquer que je saute certaines parties c'est juste pour éviter un temps supplémentaire de la vidéo, ça n'a pas de sens si, euh, la vidéo est beaucoup trop longue. Euh, moi ce que j'ai envie de faire c'est des vidéos qui ne dépassent pas les 20 minutes à peu près. 20 euh, minutes encore c'est beaucoup, 15 minutes au max. Donc là on va ajouter le 808 là, les de sais je la trouver. ça me paraît pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Donc voilà. Là, on a déjà trouvé, on a fait les drums, on a fait le piano. après ça, en général, ça c'est vraiment genre la, le squelette, la, base, le... voilà. Après, on, peut rajouter des, certains éléments, euh, comme ça par exemple. Mais ça, je trouve que c'est sec. Donc ce que je vais faire, c'est envoyer ça à la reverb, en fait. Euh, ma reverb, elle est là. Donc ça... Non, non, ça c'était la flûte par contre. Voilà. Bah, ça peut être bien, peut-être. On essaie. Et on quantifie ça encore une fois parce que c'est vraiment pas calé du tout. Donc euh, ouais. voilà, euh, là en fait ça fait euh, un son assez atmosphérique, euh, plutôt voilà. ouais. Si on veut par contre utiliser la même mélodie, la, même suite d'accords sur toute la chanson, on va donc peut-être rajouter certains éléments, comme voilà j'ai une flûte ici, que je vais mettre dans ma reverb aussi pour donner un son assez atmosphérique. En général c'est pas vraiment comme ça que je travaille parce que après je dois mixer et je ne mixe pas les midis en fait. Donc en général, si je veux mixer, là c'est juste parce que c'est un tuto. Euh, je vous montre un peu comment ça pourrait sonner, mais si je prends le temps de composer comme je compose en général, euh, ça va faire des vidéos de 10 heures, ça ne pourra pas marcher. Donc là, euh, pour l'occasion, bah, on va faire ça. 4 mesures, c'est super court. Mais ouais. Ah voilà. On quantifie ça, comme ça. Après pour la guitare, la guitare je sais pas si je vais vraiment l'utiliser en fait. Euh, ça va faire un peu trop peut-être, je sais pas. Ouais, pourquoi pas, tiens, mettons. J'aime pas ce que je viens de jouer, mais... Euh, voilà, et après donc du coup, quand on a fait ça, on peut donc commencer à faire une petite structure. Ça, je vous montre euh, comment s'il faut faire un beat basique en quelques minutes. Voilà, ça donne un peu un truc comme ça. Du coup, on fait la structure, voilà. On, duplique, oh pardon. Non, pas comme ça, pas comme ça, non. Euh, attends. parce que c'est ça, en fait, qui n'est pas... Voilà, du coup, quand on fait ça, voilà, on duplique. On duplique un peu le tout. On duplique un peu le tout. Voilà. Euh, et après, du coup, on peut enlever certains éléments. On va dire quoi on va enlever ça, déjà. On va enlever ça aussi. On va enlever ça et enlever ça. Voilà, on va garder, euh, on va garder le, que le piano seul déjà. c'est le refrain. là en fait, je vais, vais pas vraiment terminer ce beat-là comme ça. Je vais essayer de le peaufiner un peu et puis après, euh, je vais le donner gratuitement. En fait, tout, généralement, tout ce que je vais composer ici dans ces vidéos, euh, les beats, je vais les partager gratuitement euh, à ceux qui veulent s'en servir, peut-être. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo parce que sinon si on continue à travailler correctement ça va être un peu trop long. Donc pour éviter de faire des vidéos de, 50 heures, non. Euh, je vais essayer de finir ça vite fait et puis euh, de balancer ça gratuitement. Donc si quelqu'un euh, veut ça, veut ce beat, qu'il me le dise en commentaire et, voilà, il pourra le télécharger gratuitement. Donc c'était tout pour cette vidéo, je ne vais pas vous faire le discours du youtubeur, vous savez, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez à ceux qui... Non, en fait, oui, je vais vous dire ça parce que, parce que ça, ça va m'encourager à continuer. Si, vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez ce concept, vous me le dites. Euh, vous me le dites dans les commentaires, euh, vous likez la vidéo pour que, voilà, pour que je vois au moins que ce que je fais euh, a un intérêt. Quoi. Donc voilà, si ça vous a plu, laissez-moi un like, comme ça je comprends que la vidéo vous a plu. Dites-le moi dans, dans, les commentaires et puis partagez la vidéo. On sait jamais, vous pourriez avoir des amis qui pourraient être intéressés par, par ce qu'on fait ici. Donc voilà. Euh, on se retrouve euh, dans une prochaine vidéo. Ça dépend. Si vous aimez cette vidéo, il y en aura d'autres. Si vous n'aimez pas, euh, il n'y en aura pas du tout. Je vais vivre une vie normale et arrêter de me prendre la tête. On se retrouve après. Salut. Produced by Deo Master.